dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan bahawa kelak nanti di hari akhirat kita ini semua tuan-tuan saya tuan-tuan semua yang mendengar dalam majlis ini ni live Facebook ke apa kamera kita ni live ah ha? TV3 apa bukan <laughs> ha, tak apalah yang mana-mana yang dapat menonton menyaksikan apa ni kita ini semua tuan-tuan kelak nanti di hari akhirat Allah Ta'ala akan tanya kita beberapa soalan sama ada kita ni pemimpin, rakyat, anggota keluarga, mak bapa, anak-anak, siapa pun, tu imam ke, jemaah ke, siapa pun. Beberapa soalan, apa antara soalannya ditanyakan kepada kita an umrihi fima afna tentang umurnya, ke mana dia gunakan umur yang Allah Ta'ala bagi pada dia 30 tahun, 40 tahun, 50, 70, 80 apa dia guna? jawab pada Allah Ta'ala ditanyakan lagi wa'an syababihi fima ablah tentang masa muda dia dia dah buat apa masa muda kita tuan-tuan zaman muda kita tak tahu lah tuan-tuan no? zaman muda kita dulu satu cerita hai dah satu hai dah zaman muda anak muda zaman la tuan-tuan la ilaha illallah patutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sayang sangat dengan umat dia. Nabi pernah menggambarkan bahawa aku ni dengan umat umpama seperti satu orang laki-laki hak kira duk halau datang ke katu nak masuk dalam api. Jangan duk masuklah cik oh, jangan duk duk hambat jangan duk masuk. Api. Tapi ada juga gagah nak masuk juga, tegak nak masuk juga dalam api begitulah perumpamaan umat dah duk ajak dah duk pesan dah kuliah maghrib kuliah mingguan khutbah perdana forum duk peringat ustaz-ustaz duk peringat dah semua dah nak juga benda hak haram nak juga maksiat tak elok tu tu nabi sayang kat kita tuan-tuan kita tak boleh sama sekali nak kata kat anak kita zaman pak dulu zaman mak dulu eh hey, Tuan-tuan, kalau tuan-tuan muda di tahun 2020, tuan-tuan mampu ke tidak jaga nafsu sebagaimana anak-anak kita hari ini? Baik itu saya kalau jumpa anak-anak muda, hak duk main masjid. Ah, ha, siapa muda sini turun tangan. Ah, ha, semua bagus. Ah. <laughs> ha. Ni hak duk main masjid, boleh duk dengar ni semua. La ilaha illallah. Siap mencatat lagi, mencatat ke duk main WhatsApp tu. Ah, ha, tak tahu lebih kurang nampak. Ya Allah, ni bagus punya generasi tau. Tuan-tuan, kita ni dulu, cik kita semua, lebih kurang anak. Lah Kalau kita ditakdirkan Allah, hidup zaman Allah belum tentu kita boleh jadi seelok anak muda hari ni. Zaman dulu ada maksiat tak? Ada ada. Zaman dulu memang ada maksiat. Tapi maksiat zaman dulu tidak secanggih maksiat zaman Allah dulu kita nak buat maksiat bukan kita nak buat kalau tergerak nak buat maksiat payah susah <laughs> kalau dalam bahasa tasawuf kata mujahadah lah nak buat benda benda tak molek ni payah nak buat dulu kena mengendak, panjat selok nak kena banyak kerja setara nak boleh tengok paha tu payah nak cerita lebih lagi yang pakai kata ustaz macam pengalaman kan daripada tupahnya pantai merdekanya mana dan <laughs> apa kata ustaz ni lata bayu punya cerita ke apa kan celah batu duk mengit ai payah payah payah tapi payah tak tuan-tuan payah tak maksiat zaman dulu ha hak hangguk tu macam pengalaman ha sungguh zaman la payah ke senang nah <laughs> Takat nak tengok aurat perempuan ni tuan-tuan la ilaha illallah bukan aku promote tapi nak habak suasana semasa supaya mak bapak tolong faham sikit. Duk pakai ayat tu tak habis-habis zaman pak dulu. Oh zaman pak dulu. Cuba pak dulu mai duk zaman lah. Ha topak jadi juara pada tengok. Eh tuan-tuan kadang kita tak mau tengok pun. Tuan-tuan kalau PC Mart ke, tuan-tuan pergi Tesco ke, tuan-tuan pergi mana-mana ke, memang semua ada paha ayam, paha orang semua ada nak tengok tak tengok je lah ni tuan-tuan buka youtube tonton tuan type ceramah ah, siapa dia tuan-tuan penceramah kedah ramai hebat-hebat ah, tuan-tuan Syekh Irfan ha, contoh ha, oh, Jack kawan kita sikit lah kan? ha, Ustaz apa lagi pak, International sikit Ustaz Abdul Somad Tuan-tuan nak dengar ceramah di YouTube Syekh, apa Ustaz Abdul Somad punya ceramah Tuan-tuan Baru play video ceramah dia Tak ada lima minit Dia kan ada iklan di YouTube Dia panggil yellow dot Hak kuning-kuning tu Advertisement Dia panggil iklan Iklan wakaf masjid ke Iklan wakaf madrasah ke <laughs> Ingin rampingkan tubuh anda? Anda? Mai mak perempuan. Eh, dik dik dik dik dik dik. Eh tengah dengar ceramah ni. Astaghfirullahalazim. Nak tekan skip ad. Eh. Nak keh bagi cepat. Tak mau tengok. Tak boleh pula dah. <laughs> Nak skip tak mau dengar anda tak mau maksiatlah ya Allah Allah. Tengok bila. Hmm. <laughs> Tengok bila. Kan? Maksiat zaman lah tak payah pergi cari, dia mai. tidak. Saya tuan-tuan dalam Facebook yang duk DM, yang duk PM macam-macam. Hmm, tak usah cerita lah tuan-tuan. <laughs> Takut dia perakam panjang cerita. Eh, Ibera pula je noh. Ah, ha, mau tak mau saja. Zaman lah. Sebab itu kita sangat respect anak muda lah ni. Boleh duk jaga keimanan dia itu. Dalam kiri kanan punya macam-macam pancaroba. Dia boleh duk jaga iman dia. Bagus. Baik itu tuan-tuan, ajaklah diri kita ajaklah ahli keluarga kita tiap-tiap kali lepas mayang janganlah duduk tinggal khususnya lepas tahiyat akhir doa minta perlindungan daripada empat perkara no? sebagai ruayat sebut apa Allahumma inna kalau baca lafaz jamak ramai-ramai Allahumma inna na'uzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal Ya Allah, aku mohon berlindung padamu Ya Allah Daripada azab seksa api neraka Daripada seksa kubur Daripada fitnah kehidupan dunia maupun fitnah kematian Dan juga fitnah kejahatan makhluk dajjal Dunia penuh dengan fitnah tuan-tuan Doa pada Allah Tapi itulah, bersesuaianlah dengan tajuk kita pun Tuan-tuan, salah satu jalan nak meraih anak cucu keturunan jadi bagui, apa cara dia? Apa cara dia? Cara dia ada dalam surah Al-Kahfi. Allah sebut, ni malam Jumaat kan? Ha. Oh, tak boleh lama lah no, ceramah. Ha, malam Jumaat, ramai pengantin baru. <laughs> ha. Tuan-tuan, dalam surah Kahfi Allah ajak nak dapat anak yang insya-Allah anak tu nanti bagus dan anak kita itu Allah jamin rezeki keturunan kita. Apa dia? Amalan dia dalam Quran surah Kahfi kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi masalam. Perjalanan dua Nabi Allah ni sampai ke satu kampung. Saya ringkas perjalanan cerita tu sampai satu kampung yang mana rumah tu dah roboh. Rumah siapa dia? Rumah anak yatim kan? rumah anak yatim rumah anak yatim tu dah roboh dah tapi Nabi Khidir bermurah hati baik benarkan balik rumah tu rupanya rumah tu dibenarkan kembali sebab di bawah tanah rumah tu rumah bawah tanah tu ada harta-harta yang tersimpan di situ harta seperti dia milik anak yatim tu rumah kalau dah serebeh dah rumah kalau dah punggah habis dah orang duk ingat ni tak ada siapa punya kita buat projek lain korek nak tanam apa piling ke apa ah ada kata <laughs> ha rezeki ah tu yang nabi khidir buat balik supaya tak ada siapa kacau rupanya di bawah tanah tu ada harta milik anak yatim Allah sebut dalam Quran pasal apa anak-anak tu Allah bagi rezeki kat depa pak mak dah mati, anak yatim mak pak dah mati dah pasal apa anak-anak tu dapat rezeki Hmm. Wa kana abuhuma salihah, Sebab mak bapak budak-budak tu adalah orang-orang soleh. Maka keturunan dia kami jamin rezeki. Baik tu tuan-tuan. Ada mak bapak dia kata tak apalah ustaz, saya buruk perangai pun tak apa. Janji saya hantar anak pergi sekolah agama. Saya buruk perangai tak apa. Janji anak bagus tak boleh. <laughs> tak boleh mak bapak kena bagui mak bapak kena bagui nanti anak cucu keturunan Allah jamin rezeki untuk depa tu semua banyak dalam hidup ni saya jumpa tuan-tuan Oh orang hak memang Allah Taala bagi kelebihan lah kelebihan depa ni berkat daripada mak bapak tu jenis orang baik-baik mak bapak jenis orang baik-baik Allah bagi keturunan dia memang jadi orang bagus sungguh tuan-tuan tu kelebihan